من المناطق الداخلية إلى ضفاف الشواطئ الغابية يتخذون من المساحات المفتوحة فضاء لنصب مخيماتهم هم هوة التخييم العشوائي هنا بشواطئ شرشال غرب مدينة تيبازا يخيم العشرات من المواطنين يقضون عطلهم في تقليد لحياة الخلاء التي تمتزج فيها روح المغامرة بنفس السياحة احنا جينا من جروب رانا نام مكومبيين فهمت عندنا 10 ايام انا اصحابه كذا نطيبو هنا في الخلا نباتوا وخيرنا هذه بلاصه خاش فيها الغابه والبحر والامان فهمت ما كاش l'agression ما كان والو بصح كاين شويه نقائص كاين نقائص الماء ما كاش نقى وفي اللي كان risque تبات برا فهمت ولا نجوزو فيها في اجواء صيفيه شابه لا يملكون رخصا لاقامه هذه المخيمات لكن الرغبه تحدوهم في قضاء موسم الاصطياف على مساحات طبيعيه بشكل حر ما جعلهم يلجأون إلى تحدي بعض الأخطار المحيطة بهم إذ يجهزون لمخيماتهم مختلف الوسائل والإمكانات حنا رانا كما كتشوفوا فينا رانا groupe هنايا جينا نكومبيو هنا كومبيك سوفاج أه، نحبوا حنا نحبوا الغابه نحبوا الاخر نحبوا نكونوا libre. أه، نقدروا نروحوا لبلاصه واحده اخرى par exemple les complexes كاين نخلصوا دراهمنا ونجوزوا ندوزوا بال bien وشنو احنا نحبوا هكذا camping sauvage نكونوا libre نديروا واش نحبوا اه نعيشوا كما كما تبان لنا نديروا اه malgré فيها لي ريس فيها l'agression في الليل وفيها وفيها وفيها بصح حنا نجو نجو المهم l'essentiel نجوزو bien نجوزو كيما نحبوا والحمد لله يا ربي عندنا بزاف وحنا نجو ما كانش ما صاوناش les problèmes الانتشار الواسع للتخييم العشوائي لا يمر من دون ترك أضرار كبيرة بالبيئة فبين قطع بلاستيكية من هنا ومعلبات حديدية من هناك يتحول المكان رأسا على عقب لمزبلة مفتوحة وضارة بالبيئة وبالإنسان في كثير من الدول تخصص مساحات غابية أو قريبة من البحر للتخييم الحر لكن في الجزائر لا تسعى السلطات إلى تنظيم هذا النشاط أو تأطيره ما يشكل مصدر إزعاج لبعض المصطفين